Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet ja tänään me puhutaan Guggenheimista. Guggenheim on näköjään semmonen projekti, että se ei suostu kuoleen millään. Tää veromaksajien rahoilla pienelle taideeliitille ja poliittiselle eliitille rakennettava pyramideihin verrattavissa oleva muistomerkki palaa kerta toisensa jälkeen pöydälle, vaikka se on jo kuinka monesti kaajattu. Tämänkertainen esitys valmisteltiin Guggenheim Helsinki tukisäätiön ja Helsingin kaupungin välillä salassa. Ja se olisi tarkoitus viiä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi jo maanantaina, kun tämä esitys julkistettiin vasta torstaina. Ja kaupunginhallituksen istunnothan ei ole yleisölle avoimia tapahtumia. Herääkin kysymys, että mikä nyt on muuttunut, kun tätä hanketta viedään tämmöisellä rytinällä taas eteenpäin ja kuka luulee oikeasti saavansa tuen tälle projektille, kun koko homma on taas kerran valmisteltu näin puolihuolimattomasti ja jopa salaille? Vai onko tarkoitus saada sittenkin homman nuittua läpi ennen kuin kaupunginhallituksen jäsenet tai kaupungin valtuuston jäsenet ehtii tutustua asiaan paremmin ja selvittää projektin taustoja pikkusen paremmin? Aika monen vyöryttämisen maku tästä kieltämättä jää ottaa huomioon, että hankkeen rahoitustilanne on noissa asiakirjoissa varsin epäselvä ja sillä selkeästi yritetään vyöryttää taloudellista riskiä veronmaksajien harteille. Kukkenhamin taloudellista arviosta löytyy vaikka minkälaista kummallisuutta. Esimerkiksi se, että Helsingin kaupungille jäisi vuosittain ylläpitokuluja noin 6,5 miljoonaa euroa, tai se, että vielä 550 000 ihmisen vuotuisella kävijämitoituksella tämä koko projekti on silti raskasti alijäämäinen. Eli tappiollinen. Puhumattakaan nyt siitä, että Helsingin kaupunki takaisi tätä projektia varten perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lainat. Tai esimerkiksi siitä, että ulkopuolisen rahoittajien listalta löytyy semmosia entiteettejä kuin esimerkiksi valtioyhtiöt Finnair ja Finavia – tai vaikkapa semmonen yhtiö kuin Viking Line, joka kuittaa ennätysyritystuet joka vuosi. Iso osa Guggenheimin ulkoisestakin rahoituksesta tuntuu tulevan veronmaksajilta. Näitä lukuja voisi perata loputtomiin asti, mutta se tuntuu vähän turhalta, kun koko, kaikkien laskelmien peruslähtökohta, eli se 550 000 vuotuisen kävijän määrä, on sekin repäisty täysin hatusta eikä tunnu ollenkaan uskottavalta, kun verrataan muihin Guggenheim-projekteihin. Esimerkiksi turistirysien mekassa Las Vegasissa tämä Guggenheim museo veti vajaan kahdeksan vuoden toimintansa aikana noin 1,1 miljoonaa kävijää. Ja tämä tekee vuodessa semmoisen vajaan 140 000 kävijää. Berliinissä jäätiin pikkusen alle 30 000 kävijän per vuosi ja kun ottaa huomioon, että Berliinikin on turistikaupunkina aika paljon massiivisempi kuin Helsinki, niin on pikkusen vaikea kuvitella, että nämä Las Vegas ja Berliinin luvut jotenkin nelinkertaistus maagisesti, kun tullaan Helsinkiin rakentamaan tätä museota. Museon taloudellisista vaikutuksista tehdyssä selvityksessä vedotaan monta kertaa rakentamiseen ja käytön aikana syntyneisiin työpaikkoihin. Näitä arvioita on pikkusen vaikea piettää luotettavina ottaa huomioon nämä epärealistiset kävijäennusteet, ja sen faktan, että näissä selvityksissäkin koko puljua pidetään parhaassakin tapauksessa tappiollisena. Guggenheimin investoidut varat voisi tuottaa enemmän jossain muussa käytössä, esimerkiksi veronkevennyksinä kuluttajan kukkarossa ja sitä kautta parantuneena ostovoimana ja parantuneena työllisyytenä. Jos me ehdottomasti halutaan lisää vetonauloja taideturisteille ja kulttuurituristeille, niin Voihan me nyt esimerkiksi vaikka vuokrata tyhjää liikekiinteistöä ja rakentaa semmosia installaatioita tai gallerioita. Tai vaihtoehtoisesti panostaa jo olemassa olevia museoiden näyttelyihin ja näihin kiertäviin näyttelyihin, jotka tuo lisää porukkaa. Tai sitten me voidaan ö, laittaa rahaa vaikka lisää tuohon Helsingin taideviikkoihin ja parantaa sen sisältöä, tehdä sitä houkuttelevammaksi turisteille. Tai ehkä luua vaikka oma taidekuukausi, jonka sisältöä sitten investoijan pikkusen enemmän. Vaihtoehtoja on, eikä kaiken tarvitse maksaa 130 miljoonaa. Muutama muukin pointti tietysti on. Jos tämä hanke on niin pirun kannattava, niin miksei sille löydy enempää rahoitusta yksityiseltä sektorilta? Ja miksi ihmeessä veromaksajien rahoilla rakennetaan jostain merten takaa tulevalle yksityiselle säätiölle oma pyhättö ja taataan kassavirta kymmeniksi vuosiksi eteenpäin ilman minkäänlaisia taloudellisia riskejä? Ja eikö aika ironista, että taide- ja kulttuuripiirejä pidetään niin kauhean luovina ja innovatiivisina, mutta parasta mitä sieltä on esittää on se, että tuo jostain merten takaa Kukkenheim tuo äh, taide franchisingin McDonald's. Et, että tääkö on niinku parasta mihin pystytään. Itse asiassa tämä koko Guggenheim-vyyhti saa mut kyseenalaistaa entistä kovemmin koko julkisen taide- ja kulttuurirahoituksen. Yhtä hyvin me voitaisiin lyöttyä 130 miljoonaa johonkin venäläisiin perseenpäristimiin ja kuvitella olevamme jotenkin eriomaisia. Tämä koko Guggenheim farssi on aika hyvä esimerkki Helsingin kaupungin toiminnasta ja niistä syistä, miksi Helsingin ympäryskunnat ei halua tulla liitetyksi Helsinkiin. Suuruudenhullujen poliitikkojen ja monta kertaa torpattujen esitysten vastaa loppaavien virkamiesten armoille alistuminen ei juurikaan nykyisenä espoolaisena houkuttele kun joku haluaa rakentaa Helsinkiin ison tornihotellin yksityisellä rahalla, niin sehän totta kai ammutaan alas mitä mielikuvituksellisimmilla syillä jostain Helsingin siluetista tai mistä lie paskasta. Mutta annapa olla, kun joku haluaa rakentaa veromaksajien rahoilla ulkomaiselle taidesäätiöille raha-automaati Helsingin parhaimmalle tontille, niin Silläpä löytyykin kannatusta ja se asia palaa puolen vuoden välein pöydälle, vaikka se olisi kuinka monta kertaa torpattu aikaisemmin. Jos te haluatte sen Guggenheimi, niin siitäpä vaan, kaivakaapa omaa kuvetta ja rakentakaa se omilla rahoillanne. Ja jos se rakennetaankin stadilaisten rahoilla, niin sitten on turha vinkua meitä muita niihin talkoisiin mukaan. Myös pululta jyrkkä ei Guggenheimin julkiselle rahoitukselle. Jos tämä video jollain tavalla resonoi, niin tykkää ja sosiaalisessa mediassa. Muista tilata tämä kanava ja tuu juttele vaikka Facebookiin. Oot eri mieltä tai samaa mieltä. Kiitos ja palataan ensi kerralla. Moro!